<laughs> わざわざ俺に倒されに来たか勝破王よふざけんなこのあんたなんかこの私がぶっ潰してやる愚か者め俺は天下を支配する唯一の王逆らう者は地獄に突き落としてくれるやれるもんならや 大したものだ大したものだいいぞ